जाए The wheel on a bus go round and round, round and round. कैसे करती बाबू कर अच्छा किसी दे दो और ए फॉर अच्छा ए फॉर अच्छा A for my shoe three four open the door अरे ये क्या हो गया अच्छा वो वाला वो वाला ट्विंकल हम्म, ट्विंकल वाला जल्दी कर दो twinkle twinkle what you are up above the world so high और आगे बोलो like a diamond अच्छा वो वाला बोलो कौन सा सबसे प्यारा कौन अच्छा इधर आओ इधर आओ जल्दी जल्दी बेटा इधर आओ कम कम कम कम बेटा